وكأن التسديدات أصبحت سلاح قوي عند حشود خاصة عندما تكون على مقربة من آه، هو يعرف آه، زملاء السابقين في الوفاق ويعرف أيضا كما قلنا في البداية معالم أرضية الميدان جيدا بالضبط. في الوقت اللي فيه المضايقات في الكرات الثابتة شيء حتمي في كرة القدم للتضييق على الخصم رشيد شيء طبيعي مثل هذه الكرات هل سيسدد بشك حشود لا لا من اروع ما يكون من حشود من اروع ما يكون